sevmelidir. Ay film Melda. Seni değiller, beni değiller, seni değiller, seni değiller, seni değiller, seni değiller, seni değiller, seni değiller.